Olá pessoal, aqui é a Rebeca e hoje eu quero compartilhar com vocês as lindas imagens que eu gravei na primeira vez que eu visitei o Parque Waikaiva Springs. A atração principal são as nascentes de águas cristalinas que são ideais para relaxar, nadar ou até mesmo alugar um caiaque e explorar o parque de uma maneira diferente. O parque oferece uma excelente estrutura para piquenique e também área grill, camping. Ao longo da reserva estão espalhadas áreas para acampamento, com estrutura para visitantes, tanto aqueles que fazem acampamento já de forma profissional e também aqueles amadores, trilhas e caminhadas e, por fim, uma grande variedade de rotas de trilhas que podem ser feitas a pé, bicicleta ou até mesmo a cavalo. Taxa tá de admissão: os veículos com apenas uma pessoa, o custo é de 4 dólares, e veículos com duas a 8 pessoas, 6 dólares. Um fato curioso é que eu estava bastante curiosa para saber sobre o significado da palavra Waikaiva ou Waikiva, e eu acabei encontrando na internet uma grande controvérsia entre os floridianos sobre qual é a forma correta de pronúncia e também do significado dessa palavra. Muitos acreditam que Waikaiva ou Waikiva veio dos nativos americanos e significa águas correntes, flowing waters. Em resumo, o Aikaiva é o lugar perfeito para relaxar e curtir a natureza com a família, amigos ou seu parceiro. Ah, e também os nossos amados pets. Agora aproveite e veja as lindas imagens que eu gravei nesse dia e me deixe nos comentários se você já visitou esse parque e o que, que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.